Evolução fortalecendo os irmãos para rir, você, eu, o mundo inteiro. Todo mundo reunido fazendo o presente. Os pecadores fortes vão estar e fazendo o mundo girar, fazendo você dançar. Rock, black, reggae, samba, tudo que dá certo na pista de dança. Anjo é o que somos, sem perda de sonhos não seja um desempregado que passa fome. Mastigue a sua comida, costure a sua roupa. Rede o seu Pai Nosso, que o país é nosso. Fazendo você dançar, rock, black, reggae, samba, tudo que dá certo na pista de dança. Anjo é o que somos, sem perda de sonhos. Não seja um desempregado que passa fome. Mastigue a sua comida, costure a sua roupa. Rede o seu Pai Nosso, que o país é nosso. Evolução fortalecendo os irmãos. Pra rir, você, eu, o mundo inteiro. Todo mundo reunido fazendo presente. Os pecadores fortes vão estar e fazendo o mundo girar. fazendo você dançar. Rock, black, reggae, samba, tudo que dá certo na pista de dança. Anjos é o que somos, sem perda de sonhos. Não seja um desempregado que passa fome. Mastigue a sua comida, costure a sua roupa. É do seu Pai Nosso que o país é nosso.